Gia Mateo nga ang nagre-represent sa Pilipinas para sa Miss Universe 2020-2021. Kahapon nga ay naging controversial ang tweet ni Miss Catriona Gray kung saan ang sabi nga ay hindi kasama sa kanyang choices sa national costume sa top 6 ang Miss Philippines. Indonesia, Nepal, Peru, Thailand, Ukraine at Vietnam ang kanyang top 6 at posted sa kanyang uh, Twitter account while everyone is entitled to. Each opinion nga, uh, hindi pa rin ito nagustuhan ng nakararaming Pinoy kasi nga naman para sa kanila ay sa panahon na ito, mas gusto nilang marinig na full support tayong lahat sa ating kapwa Pilipina na candidate nga dito sa Miss Universe 2020-21. Sa ABS-CBN News ay hindi nga kasama ang Pilipinas sa mga napiling national costumes ni Miss Universe Catriona Gray. Dahil hindi natuwa, may ilan naman ang nagsabi na dapat irespeto ang kanyang opinion. As published naman sa kami.com.ph ay sa kabila ng hindi pagsama ni Catriona Gray kay Mateo sa kanyang top 6 para sa national costume ay ipinakita pa rin ni Rabia ang kabutihan ng kanyang puso. Nirepost niya ang tweet ni Kat na nagbibigay suporta sa kanya. As posted naman sa Inquirer.net ay sinabi niya nga rin ito at ang sabi nga din niya ay she said those were her favorites and were not based on the candidates' performances. Kayo guys, ano nga ba ang masasabi ninyo dito sa hindi pagsama ni Miss Catriona Grace sa ah? Philippines sa kanyang top 6 para sa national costume?